урматтуу айымдар жана мырзалар азыр бул жакта эң жаман тамашалар болот ким жаман тамашаларга тарынса, ошол тарынчак. а жок таарынчакчак ассалам алейкум кандайсың кудам жакшы жакшы өзүң жакшы жакшы жүрөсүң кудам эмнеге силер сарылардан баштадыңар э сарысы бар нұрысы бар деп так кім э, баштайды энна бен қанша үш жолы бірле жолы бірле жол энна бен со со кім баштасын сен баштайсың анда өзен так ермек талайбеков жөнінде бір тамашадан баштайын э ермек талайбековтың аялы эмнеге талғақ болады білмеймін клубқа э, жақсы жақсы барына ле лайк қоя берген баланың аты кім лайка лайкоголик лайка лайкмейкер айта берейін э. бала лайка <laughs> э, жақсы жақсы бала лайкасы жақсы екен мен бала сезбек есқаналиев қайсыл сөзді көп қолданады туғандар қандайсыңар мен сезбек исканалиев дос э, твердый менен тиги сезбек <laughs> твердый менен. Э, жақсы Кеттик. Э, ильяс андаштан кешім сурап коеюн заранее мен жазган жоқпын ильяс ильяс андаш мындан да жакшы ырдаса эмне болмок ильяс мандраш болмок <laughs> кесип тасталды баяғы жоқ кеспей эле қой ильяс түсінеді ильяс андаш мындан да жақсы ырдаса мирбек атабеков болмақ ой ұқсаш да просто <laughs> ой <laughs> ермек талайбековты аялы сделай мне больно десе эмне дейді лайк қой болады я снимал фильм папин новый год дейді <laughs> э, десе бекзаданың көзінен жаш кетет трактор от алғанда қайсы ырчынын менен от алады примбердиев деп пе жоқ ура примбердиев деп иә жақсы экен жакшы эл эмне дейт долбоору голландияда тартылып калса эмне деп аталмак эл эмне чегет жакын мейли голландияда эмес европада тартылып калса кандай деп аталмак элем дейт гей эмне дейт кандай Ақтан Рыскелдиев король левке тартылса кімде ойнамақ? Шрам. Туура. <laughs> Анткени бул шрам жөнүндө суроолор көп берилет да бетиңиз кем эмне болду эле? Эмне болду эле негизи? Опый, ыргытып таштаган да муфаса мени. <laughs> Мындайлан чапканда депчи. кичинекей кезде күйүп калган бияк стражи галактикидеги гамора эмне менен ооруйт ветрянка <laughs> гаморой <laughs> юрий бабков өзүнүн балдарын кантип эркелетчү мадрабаш <laughs> юрий бабков байке эмне деп эркелетет и жумбаштарын жақсы жақсы жесткий жазып тұр бірақ жақсы тамаша екен эмил эсеналиев үйіне барғанда аялына не дейді дәң дәң қылбайлы дейді қой чай дейді чай қойып ішіп қойды да гим беш жарыда карьерасын баштаған ким баштап тұр мырк цукерберг жоқ күлгім келген жоқ кеттік нұрмат садыров нұрлан насип данияр эрматов гимиси ашықша алмас шадаев <laughs> э, алмас шадаев анан ким клипмейкер эрнести <laughs> мерген турган россияда төрөлсө прозвищеси ким болмок лежащий полицейский <laughs> неге эми менен жатқан билбейм а мерген полицейский да мерген Егер эгерде ит диджей болсо эмне болот ит диджей болсо ит иттей диджей болот жок тректерде биттер көп болот дейт так аяштар эми тарынбаса керек э айдана дека сделай мне массаж десе аваз акимов эмне деп жооп берет айдана иди отсюда дейт эмне дейт экен и э кыргыз болгондо кыргызча сүйлөбөйсүң ой <laughs> алмазбек атамбаев кандай ичимдик ичпейт билбейм саке жаныш Майер емнеге банядан ұрышып кетті деп ұрышып кетті анткени қалғаның бар мочалка албай келіп тұр да анан жаныштыкын талашып тұр ооба чачын талашып жаке жаке мықы мортал комбат ойнап атканда кімді таңдайды мортал Комбат ойнап отқанда? <laughs> зейна неге скорпион таңдайды человек байке байкада тарымаса керек эми юмор жаатында кубик калыков кичине кыйшык төрөлүп калса эмне болмок ромбик деп туура сол так депутаттар э. жайында қаяққа барып ес алышады Джепландия. франкфурт жана майами франкфурт ермек талайбеков шуткасы түгөнүп калсам не кылат Мұрдылар монтип кыймылдайт Сұрамес бітті дейді. Рахмат, ошонда мага утуштугун алып келди. Курал Чокоев, э? Аа. Чокоев мен.